Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel youtube saya Ramadan Kita sudah memasuki bulan Ramadan Dan sebagian besar teman-teman ada mengalami dengan makan sahur Berikut saya akan membagikan tips bagaimana makan sahur dengan yang baik Yang pertama adalah bangunlah lebih pagi. Silakan set alarm di handphone, jam waker atau jam alarm untuk bangun lebih pagi. Jadi sehingga tidak terburu-buru untuk melakukan sahur. Yang kedua adalah makanlah makanan yang bergizi. Ya, berbanyak minum air putih, jangan lupa makan buah. Hindari tidur setelah makan sahur. Yang ketiga adalah jangan lupa makan multivitamin untuk menambah energi kita. Oke, untuk mendapatkan tips-tips berikutnya, silahkan klik subscribe di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.